Здорово, друзья, с вами по-прежнему, Gekon Pictures. Итак, какие ролики вы от меня ждете? Давайте проведем опрос в комментариях. Сделаем это следующим образом. Например, кто-то хочет карьеру, к примеру, в Dream League Soccer, пишет в комменты свое предложение. А еще кто-то хочет то же самое но он уже пишет в ответы к тому комменту с Dream League. И все, так что погнали. Каких просьб будет больше, соответственно видео выйдет быстрее. Я выберу топ-3 комменты и буду регулярно выпускать видосы. Так что, лайки, комменты и подписка с колокольцем. И, давайте до свидания. dun dang, dang, dang, dang.